Apa? Aba. Ah. Nana. Adnan, wah. Betul, Adnan. Adnan, wah.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 nggak kelar-kelar ya guys karena memang iklan raya di Malaysia itu banyak banget dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong terus channel ini ya kan terima kasih buat teman-teman semua yang senantiasa mendoakan saya Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat ya kan terima kasih buat kawan-kawan terima kasih semua sahabat-sahabatku yang Masya Allah ya kekuatan doanya itu Masya Allah Allahu Akbar itulah gunanya kita punya teman punya sahabat yaitu saling mendoakan kebaikan agar supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Allahu akbar. Oke okay guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video dari Afin ya yaitu memori Abah. sedih kah nih iklannya? Saya dari kemarin nonton iklan raya itu ada yang nangis, ada yang gimana gitu guys ya. Aduh, ada yang lucu juga sih ada, cuman lebih kebanyakan nangis gitu guys ya karena memang sangat-sangat menyentuh sekali. Nah, langsung saja saya sudah penasaran guys, gimana? Ya, langsung kita play videonya. Let's go. Jom sayang. Assalamualaikum. Kecil banget suaranya. Mak, masih ya, Alhamdulillah, Mak sihat. Abang. Mak, Abang mana Mak? Tak nampak pun. Abang kau ada kat belakang tu. Abang. Bah, ha. Anak balik. Siapa ni? Oh, memorinya lupa mungkin bapaknya. Bagus guys pemerannya. Oh menyenangkan ini ini suasana waktu saya kecil juga guys dengan nenek saya itu juga seperti ini ya guys ya ya buat ketupat terus sendiri tapi nenek saya masya Allah masya Allah Allahu Akbar nenek saya itu pandai banget guys buat ketupat mau bentuk apa saja itu bisa saya belajar tuh kayak susah banget asli susah banget oke okay, apakah teman-teman semua di sana itu pandai membuat ketupat guys ya Pokoknya harus belajar loh, harus belajar. Nyesel kalau nggak belajar. Kalau teman-teman istilahnya suka tinggal di kampung gitu, memang kena belajar dan wajib tahu gitu guys ya. Karena menyenangkan sekali hal-hal kayak gini nih susah sangat untuk dilupakan seperti itu guys. Sangat menyenangkan sekali. Saya masih terbayang-bayang sampai sekarang ya ketika ya membuat ketupat dengan nenek lepas itu mengisinya. Allahu Akbar. Masya Allah Seronoknya guys ya, ya. Atuk atuk Cuma ibu ngapi Sebab atuk dia dah hilang hilang ingatan. Eh, cucu abah tu datang sini sekali-sekala je tau. Abang cuba agak imasa sikit dengan kita orang kat sini. Ni apa benda ni dengan kamera tu tak habis-habis. Siapa yang bagus sangat pasal kamera tu? Cucu apa tu? Abang tak boleh jalan. Ah. abah kau tu kan sakit. Dia dah tak ingat. Bawa bersabarlah, Nan. Thank you. dengan anak abang. Siapa? Anak kita ya. Adnan. Apa? Kita orang nak main layang-layang. Kecil banget suaranya, guys. Jom, jom, jom. Eh, pandai ada lepas. Jom, Aisyah punya. Adik pegang sekejap. Ha, okey, Pak. Abah. Alhamdulillah. Apa? selalu mendoakan kebahagiaan kamu berdua. Terima kasih, Abah. Allah. Shah, cepat. Aba. Aba. Ah. Ay, nana. Adnan, wah. Betul lah, Adnan. Adnan, wah. 好好的。 memacu keadaan, dampingilah dengan penuh kesabaran sebagai tanda keikhlasan dan kasih sayang yang tiada batasan. Afin bikin saya nangis. Tak tahulah nak cakap apa guys. Memanglah iklan raya Malaysia ni membuat kita tu macam mana. Aduh. Uh, tak faham lah. Dalam apa jua keadaan, dampingilah dengan penuh kesabaran sebagai tanda keikhlasan dan kasih sayang yang tiada batasan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin teman-teman semua pada nangis ya di part itu. Oh my god. Kita baca komen sebentar guys. sensitive dan very touching Raya, happy Raya to Afin staff. Ya, yeah, buat Afin dan tim semuanya selamat hari raya Idul Fitri ya. Aduh, asli kalian tuh bikin saya nangis guys. <laughs> Keren banget, asli keren banget. Gugur air mata, terbaik jalan cerita lakonan semua. Berkumpul semua setahun sekali APB. APB itu apa ya? Anggota apa ya? Tak faham. Coba jelaskan ya. Eh. Janganlah tinggi-tinggikan suara ya. Bersabarlah jika ada silap dan salah. Uh, ah, Cuma tanya hati ya kan? Uh, apa niat kita nak balik beraya? Uh, sudah tentu karena ingin nikmati kebahagiaan. Semoga semua berbahagia hingga ke jenah. Salam Aidilfitri semua. Tania Afin dapat membuat iklan raya mengalirkan air mata. Okey. Berjura air mataku dua pelakon hebat Abang Harun dan Abang Hisham. Terbaik. Well done Afin dan video production company terbaik. Asli guys, hargailah pengorbanan ayah dan ibu supaya tak tidak teka, tidak teka. Kalau kita Tengok guys ya memang betul ketika orang tua kita sakit tu kesabaran yang paling penting apalagi penyakit yang tidak ada obatnya yaitu penyakit lupa setiap manusia pasti mempunyai penyakit ini kelak maka daripada itu ada cara tersendiri supaya kita tak lupa ya alhamdulillah kalau saya ingat nenek saya itu sampai dia sakit parah ya kan baru dia tak membaca al-Quran tapi semua dia ingat jadi kalau kita tak nak ya hilang ingatan ataupun mendapatkan penyakit pikun maka perbanyaklah membaca al-Quran kalau saya belajar daripada nenek saya, nenek saya tu setiap selesai solat dia tak pernah lepas daripada Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran. Dan dia tu tidak minus. Mata dia normal, sebab apa? Ketika dia baca Al-Quran, ya kan? Ah, lampu tu memang memang khusus kepada Al-Quran saja. Dan mata dia terfokuskan kepada Al-Quran sehingga sampai dia meninggal pun di usia yang sangat-sangat tua saya cakap macam tu eh sampai 70 80 90 kalau tak silap sebab nenek saya tu lupa dia untuk tanggal lahir karena masa dulu tu dekat Indonesia memang tak ada macam KTP ataupun apa surat tanda pengenal sebab memang dekat kampung sangatlah macam tu ah yang dia ingat yang nama-nama anak semua ingat-ingat semua lah. Cuma untuk kelahiran dia tu memang tak ingat memang kalau tak ada yang bagi tahu pun ha, kita pun tak tahu kan ha, lahir saya pun dah lupa ni ha, hari apa ya kan tanggal, tanggal eh, tetap ingat lah sebab ada dekat TP kan dekat IC kan jadi cara agar supaya mengurangi ataupun menanggulangi penyakit daripada pikun itu sendiri adalah ya kita taat kepada Allah dan terus-menerus membaca Al-Quran. Ada tak orang yang istilahnya hafal Al-Quran dan dia tekun ya membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran sampai akhir hayatnya pun dia tidak akan pernah lupa kepada Al-Quran. Itulah obat daripada pikun. Kalau saya cakap ya untuk menanggulangi kita lah supaya tidak pikun nantinya. Maka daripada sekarang Aa, ha, kita menabung ya kita senantiasa mengaji senantiasa membaca Al-Qur'an senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang mem memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama membaca Al-Qur'an ini agar supaya kita terhindar daripada penyakit pikun ini guys Allah a'lam bisawab semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Afin, Afin. Aku tak faham lah nak cakap apa pun ah apa-apa pun ini iklan the best ya memori abah Allah nangis guys <laughs> Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys Saya pamit undur diri Apabila teman-teman punya requestan Atau punya istilahnya apa-apapun yang nak ditanyakan Boleh DM di Instagram saya Di atcakmujib Atau langsung tulis di kolom komentar Nanti